おいバラッと比べよてめえんところの大将出てこいよおい下っ端を俺に向かわせてるんじゃねえよおいてめえらの前にいるのはなそうこのプロレス界の王鈴木みのるだああ 後ろでふんぞり返ってんじゃねえぞこの野郎あ東京ドーム決まったからあ高みの見物かおいケニーよそれから岡田よ内藤よそして中氏よおいてめえらが座ってるその場所は俺がいるべき場所だ時計